reptiliano cerebral, faz humano só mais um animal, lóbulo faz humano só mais um animal Lóbulo frontal busca o sol Busque o sol Lóbulo frontal Eu sou Seu planeta tem um núcleo profundo. O núcleo tem poder instintivo absurdo. O núcleo faz humano, animal, cego e surdo. Entretanto, eu sou a luz. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. O núcleo traz um desejo agudo, humano raciocínio. Fica confuso, compor torna obscuro. Entretanto, eu sou a luz do mundo. Eu sou a Planeta Terra, atmosfera, útero Sua mãe terra eu aqueço e copulo Nesta guerra a sombra eu não aturo Afinal eu sou here, so a lose.